berapa yang bajet sepatutnya hampa letak untuk starting buat FBS. Assalamualaikum. So, bersama lagi Yasi Amron. Apa khabar semua? Aku harap semua sihat dan nak kata stay at home pun tak boleh. Dah tak boleh sebab kita dah kena PKP apa yang dah yang tahap terakhir so yang ah, kebebasan sikit lebih kelonggaran so semua jaga diri lah baik-baik sebab PKP dah tamat bukan tamat dia dah diberi kelonggaran so aku harap tak mau lagi kes baru ni. Okay, so aku nak teruskan straight to point hari ni aku nak cerita pasal sebab aku selalu sangat banyak dapat soalan Yasin berapa nak letak bajet patut aku letak RM5 patut ke aku letak RM30 so akibat banyak sangat orang tanya so aku nak terus aku nak terus nak tunjuk hampa berapa yang bajet sepatutnya hampa letak untuk starting buat FBS. okay. Dan hampa kena tahu apa itu bajet dalam FBS lah. <laughs> Okay. First of all, macam biasa kalau dalam Yasi Ambron aku akan letak seminimum yang mungkin dan aku selalunya letak RM4, RM3, RM6 sebab apa? Eh salah kedekut. <laughs> so, okay first letak bajet hampa dulu dia, dia bajet hampa kena anda tahu dalam F- ABS ada dua jenis bajet satu daily bajet satu lagi lifetime bajet apa beza depa dua ni daily bajet setiap harilah X tu kanan kalau hantar 3 ringgit 3 harilah eh, setiap hari 3 ringgit dia tolak 3 ringgit dia tolak tapi kalau letak lifetime bajet pun sama juga cuma hang kena letak rm ringgit dalam masa untuk beberapa hari seminggu so kena kali 7 lah rm ringgit kali 7 RM21 so hang kena letak kat sini RM21 contoh macam tu tapi tak ada lah 21 ringgit sekarang Okay, so daily budget ni senang sangat straight to point dan banyak video aku banyak daily budget so aku nak tunjuk lifetime budget apa beza dia dua ni Okay, kalau lifetime budget cuba tengok uh, ni ads ni dia run sebulan kalau bila hampa tekan lifetime budget dia akan keluar ad scheduling ni dia akan keluar option untuk run ad on schedule maksud run ad on schedule so hampa akan nampak satu notification merah kat sini hampa tekan continue bila pi scroll ke bawah dia ada masa jam untuk hampa schedule ads hampa nampak kat sini yang paling best sebab kat sini hampa akan letak waktu-waktu paling prime time waktu orang yang spend time dekat telefon smartphone sebab aku punya style aku akan target smartphone so katakanlah sekarang waktu buka puasa pukul 7 6 7 5 6 7 8 ni 5 6 7 8 Waktu ni waktu orang paling suka spend time dekat telefon sebab orang duk tunggu buka puasa dan semua kat situ. So, itu kelebihan kalau guna lifetime lifetime budget. Okay, betul tak? Ha, lifetime budget. Tetapi hampa kena ingat, aku pernah buat lifetime budget dia competition dia sangat tinggi sebab bukan hang seorang sahaja buat FBS waktu tu. Hang kena ingat tu. Tu kekurangan dan kelebihan lifetime. Kelebihan lifetime hang boleh target waktu bila ad sampai keluar. So bagi contoh kalau hang letak paling minimum kalau letak RM4 hang boleh control ad hangpa keluar waktu bila saja. Kalau tak daily budget dalam dalam masa sehari dia akan keluar. 24 jam ad sampai akan keluar. Dia akan carilah orang-orang yang berkenaan. Cuma kalau lifetime hang boleh target waktu dia keluar. So Aku harap video ini bermanfaat. Kalau siapa rasa bermanfaat, boleh tolong share dan aku akan buat dan ia akan memberi semangat pada aku untuk terus buat next video akan datang. Okey, itu saya daripada aku. Jangan lupa subscribe Yes Yang Pron dan kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay, stay at home. Hashtag stay at home. Putihkan rangkaian COVID nanti. Ya. Yeah.